මේ අපි ඔබට පෙන්න්න යන්නේ උත්සව අවස්ථාවකට නැත්නම් යහළුවන් හමුවෙන් යනකොට වගේම රාජකාරිස්ථානයට යනකොට කොහොම දනිත්තායට පැහැදීමක් ඇතිවෙන විදිහට ඇඳුමක් ඇඳගෙන යන්න කියලා. ඔබ කාන්තාවක් නම් මේ වීඩියෝව විශේෂෙන්ම බලන්න කියලත් ඔබට මතක් කරනවා. Thank you.